the Y yo, si tengo bastante tal, tu oírse en mi lado, esta vida ha cambiado, tu notificación, dije que te quiero